بسم الله الرحمن الرحيم I know some of the young people listen to One Direction. All right, it's One Direction to hell as far as I'm concerned. And they have Zayn. Trust me, it's completely, this is all orchestrated. Let's get a Muslim in there because now there's so many Muslims in the West. Get a Muslim in there. He's just a complete minion. He's a minion. itu dia ngeposting kita nge-like kalau dia bikin satanik ikut-ikutan kita ngikutin terus kepada apa yang dia lakukan nanti di akhirat semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujah inna kunna lakum taba'a kami di dunia senantiasa nge-follow kalian kalau bahasa instagram kami ini followers saya selalu ngikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai sekarang tolong kami dari azab Allah apa kata idola-idola itu sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis nasib kita hari ini sama nggak ada bedanya antara idola dengan para fans nggak ada bedanya lana min mahis kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini barulah saat itu mereka menyesal sudah mengikuti orang-orang ini